Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов GrandStart.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для девочек. Это костюм индианки. Вот так вот он представлен в запечатанном виде, в индивидуальной упаковочке. И давайте рассмотрим комплект, из чего состоит у нас. В товаре у нас визитка интернет-магазина. И рассмотрим комплект костюма индианки. Товар у нас входит такое вот замечательное платье. Платье э, пошито асимметрично. Вот здесь вот у нас завязочки цветные, блестящие. Зеленые, желтые, с розовыми вставочками. Вот, посмотрите, можете посмотреть. Здесь у нас бахрома по э, верху платьица и также по низу. Тесьма у нас пришита золотистая с блестками. Зеленая и золотистая. Вот так вот это выглядит тесьма. А, здесь материал заменитель кожи, такой бежево-коричневый. Внутри это выглядит вот так вот на подкладочке. Все прошито, прострочено. Сзади платьица у нас выглядит вот так. Такое вот у нас платье Далее в комплект входит головной убор. Головной убор э, также с такой же тесьмой, как и на платье. Вот вы можете видеть, то, что оно абсолютно одинаковое. Здесь уже как будто перышки идут. но Они э, из атласа и такие немножечко набивные, то есть они плотные. Э, сзади головной убор на резинке тянется. И уже здесь как будто такие косички сделаны. Но косички они из материала, такой велюр черный. Также уже какой-то перышки еще висят. Костюм очень качественный, прочный, то есть не на один раз его хватит. Далее в комплект входят гетры, такие вот на ножке, лохматые гетры, вот посмотрите. Здесь они на резиночке, то есть тоже не спадут. Вот такие вот белые гетры. Повязка на руку, вот такая вот с блестящей ниткой такая вот повязочка. И пояс. Белый пояс, он абсолютно такой же, как и повязка на руку. Также с блестящими золотистыми нитками. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.